どうもアメジンです最近遊ぶという言葉について日本人友達と話していたんですけれど皆さん遊ぶの英訳は何でしょう遊ぶの英語は何だろう あ to play は半分正しいです実際には大人はその言葉は使いませんもし大人はお互いに使ったら、uh, So、uh, you wanna play with me? そう変態になりますじゃあ誰が to play を使いますか答えは子供です 子供しか使えません大人が子供に対して使えますが大人がお互いに使うのは変ですでは大人が何を使えばいいですか答えは hang out to hang out to hang out 過去形は hung out hung out hung out Hey, uh, do you want to hang out sometime? Sure.